العشرين عن طريق بودينا آه، هدف آه، قد يكون وزنه من ذهب طبعا إن زاد أو أضاف آه، نتائج إيجابية أخرى فريق اتحاد البوليداء كيفية متميزة جدا لتسجيل هذا الهدف